Ich darf mich recht herzlich bedanken, dass am nächsten Tag 2, Rechnungsabschluss 2014, ist ein Bericht des Prüfungsausschusses und auch die Beantwortung zum Rechnungsabschluss. Das äh, wird auf die Leinwand gebildet. Können Sie alle durchlesen? gut, Satzmengen gut lesen, fertig. Soweit. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2b, Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses. Da gibt es Erläuterungen zum Rechnungsabschluss. Ich darf ausführen, der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2014 kommt die folgenden Ausgaben 7.753.802,36. Somit besteht ein Zollüberschussabgang von 0, also ist ein ausgeglichener Haushalt. Als Antragsbetrag vom ordentlichen Haushalt kommt in den AOH, also in den außerordentlichen Haushalt, der Betrag von rund 239.538,98 zur Abdeckung nachstehender Vorhaben zugeführt werden. Wir haben bis jetzt jedes Jahr, seit ich Bürgermeister bin, haben wir einen Überschuss produziert. Äh, in den letzten Jahren waren es meistens zwischen 500.000 und 600.000 Euro, heuer sind es 239.000 Euro aber bis jetzt haben wir immer Einnahmen ausbaumäßig immer sehr, sehr gut gewirtschaftet. Äh, dieser Betrag 239.000 wurde übergeführt in den außerordentlichen Haushalt, Marke Marktgemeinde die Tochter gilt für Industrie West Angelegenheiten bzw. für das Wasserhaus in der KG. Ist Einnahmen von 7.822, 576,42 ist Ausgaben 8 Millionen 085, 685,05. Daraus ergibt sich ein Ist-Abgang von 263.108,63. Der außerordentliche Haushalt um Soll Einnahmen 2,9 2.930.722,09 Ausgaben 3.319.685,35, daraus ergibt sich ein Zollabgang von 388.963,26. Dazu darf ausgeführt werden, dass der Zollabgang, äh, wie wir das übernommen haben, im Jahr 2011 äh, bei rund 1,3 Millionen oder 4 Millionen, bei 1,4 Millionen stand. Und man kann sehen, dass wir kontinuierlich äh, im außerordentlichen Haushalt durch den Überschuss im ordentlichen Haushalt äh, den außerordentlichen Haushalt äh, dementsprechend reduzieren konnten, was den Abgang anlangt und ich sage mal, sollte in den nächsten ein bis zwei Jahren auf Null gestellt sein. Der Sollabgang 2014 ergibt sich aus erstens Volksschule, Generalsanierung, Sollüberschuss 11.046, Straßensanierung, Sollüberschuss 53, sind 84,55 Kreisverkehr Solabgang 13702,70, 702,70, Rückhaltebecken Wiener Rosenbach Solabgang 78.931,81, Markenmeldung Bochka, die Industrie West, Solarkrank 378.668,22, Letz Straßenbeleuchtung, Solüberschuss 13.357,93 und Wirtschaftshoffahrzeuge 4152,99 ergibt Sollabgang von 388.963,26. Ist Einnahmen 5.283.080,91, ist Ausgaben 5.260.098,88 und ergibt sich daraus ein Ist-Überschuss von 22.982,03. Der Ist-Überschuss ist bei folgenden Vorhaben verrechnet worden. Straßensanierung 5.471,11, Lettstraßenbeleuchtung 13.357,93, Wirtschaftshoffahrzeuge 4.152,99, somit ist der Ist-Überschuss von 22.982,11 dementsprechend ordnungsgemäß übergeführt worden. Man kann auch sehen, dass man auch im ordentlichen Haushalt, ordentlichen Wirtschaft, im außerordentlichen Haushalt ordentliche Wirtschaft bekommt, selbst da auch einen Überschuss erwirtschaftet haben. Kassenabschluss, Einnahmen, anfänglicher Kassenbestand 1.171.208,89, Summe der ordentlichen Einnahmen 7.822.576,42, äh, Summe der außerordentlichen Einnahmen 834.452,82, Summe der voranschlagsunwirksamen Einnahmen 4.753,000. 1952,61 ergibt eine Gesamtsumme von 14.582.190,74. Im Ausgangsbereich Kassenabschluss haben wir eine Summe des, der ordentlichen Ausgaben 7.911.566,79, Summe der außerordentlichen Ausgaben 2.723.822,41, Summe der voranschlagsunwirksamen Ausgaben 4.679 1213,20, schließlich ein Kassenbestand mit 732.411,66 ergibt eine Gesamtsumme von 14.582,74 14 das waren die Erläuterungen zum Rechnungsabschluss. Der Rechnungsabschluss ist zeitgerecht aufgelegen äh, für die Bevölkerung. Ähm, jedes Gemeinderatsmitglied hat die Möglichkeit gehabt, in der Buchhaltung sich kundig zu machen, dementsprechend, was, was den Rechnungsabschluss anbelangt. Äh, Wenn es jetzt Fragen von eurer Seite gibt, die Namen aus der Buchhaltung sind heute hier und können noch die eine oder andere Frage beantworten. Bitte. Keine Frage? Dann stelle ich den Antrag. Bitte? Also, ich eigentlich nicht, aber ich dazu was sagen über ein Budget. Ja wenn man die Zahlen vom Bericht des Prüfungsausschusses sieht, im eigenen Bereich, ich habe schon vorhin im Budget dazu gesagt, wenn man sparsamer wäre, mit Steuergeld im eigenen Bereich würde man sich den einen oder anderen kleineren Kredit ersparen oder man täte sich leichter. Und das haben wir ja schon einige Jahre jetzt darauf hingewiesen und da sieht man es auch wieder vom Bericht und das erklärt sich eigentlich auch von selber. Und darum werden wir auch diesen Rechnungsabschluss auch nicht mittragen. Okay. Ich stelle den Antrag, den vorliegenden Rechnungsabschluss 2014 zu beschließen und die Rechnungslehre, Bürgermeister und Gemeinde das hier zu entlasten. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen? Danke. So, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt.